España de 2010, los creadores de cultura, intermediarios y consumidores son prácticamente felices. Todo es paz y armonía. Pero de repente, una gran amenaza se cierne sobre todos nosotros. Viendo el panorama en estos tiempos de dudas y zozobra, en Elegant Mob Films decidimos hacer lo lógico y nos ponemos a producir un documental de televisión con una licencia copyleft y para colgarlo en internet. El camino es difícil, pero hablamos con mucha gente que nos orienta y anima. Incluso consultamos con un abogado experto en propiedad intelectual, y que no ve prácticamente ningún problema. ¿Que no tenéis un derecho a la imagen? ¿O que no tenéis un contrato con los autores? ¿O que no tenéis un permiso de la productora? ¿O que no tenéis una autorización singular? Entonces vosotros no podéis poner la obra en Internet. A lo largo del camino intentaremos ver cómo está en este momento el mundo de la creación cultural y hablaremos con gente de distintos ámbitos de la creación y explotación de la cultura. ¿Seguiremos al final licenciar el documental con Creative Commons? ¿Lograremos que todo el mundo lo pueda visionar en Internet y descargarlo y copiarlo libremente? ¿O nos tendremos que aguantar con un copyright? próximamente en un wifi cerca de su casa. Así que yo lo que te deseo es muy buena suerte.